What is the hold up? Use your blinker! Carajo! What did I tell you? Are you the best blogger? Are you the best travel content creator? Are you the best creator? What are you looking at? Yeah, okay, hide behind your little tents. They're illegal. Illegal tents. I need to save my voice. I need to save my voice. You know what award you're gonna get? That comment Award. I might as well go me up in here. I'm putting it in park. Go, bro! Siri, call abuela. Oye, mi niña, está ahí, porque ya va a empezar el show. Oigo, abuela. ¿pero dónde tú estás? Estoy stuck en, el tráfico. Sí, en el tráfico. Sí, en el palmero. Te lo advertí. Que te bañe por la mañana, pero no Mira, me hiciste caso. Entonces ahí está. Abuela, abuela. En el tráfico. So you know where my dressing room is, right? Sí, aquí estoy enfrente de tu dressing room. Sí, tiene tu nombre y todo. J-Lo. What do you mean they put J-Lo, abuela? Eso no es tu nombre, chica. Jenny Lorenzo. J-Lo. I am not J-Lo. My last name isn't even Lopez. Bueno, no importa, mira. Yo pasé por la tienda. I brought some extra. Just in case. Oh my God, qué pena. Así. I love you, abuela, but why? Mira, te traje algunas cositas. so late. Tu peine. What do you think you're going, bro? Te traje también perfumito. Viva Pantyhoy. Abuela, ah, you took my dress, right? Sí, sí, yo traje tu vestidito de los quince. My quinceañera dress, abuela. Bueno, you told me to pick the nicest dress from your closet. Oh my God. Y aquí está. Shut up. Oye. No, not to you, abuela, no. Do you see any of my friends there? Do you see the Chonga girls or Mexican ways or... Eddie G, anybody? ¿Quién son esos? Hola Eddie G, el que hace Tiburcio, en mi bien Laura, do the Chonga Girls. Chica, pero yo no conozco a nadie aquí. For me, everyone is a fulana y fulano. There's a guy making arroz con huevo frito on the top of his car. Jenny's on in two minutes. Two minutes. Ay, niña, ¿oíste eso? Dos minutos, por favor. Can you, ¿cómo se, can you stall? Can you stall for me? Bueno, yo tengo una idea.